армысыздар боксер жанкерлер сүлеймен промоушн YouTube каналының көрермендері біз бүгінгі шығарылымда айдос ербосынұлының денсаулығы туралы жаңалықтарды жалғастырмақшымыз соңғы жағдайларға байланысты біздің әлеуметтік желілерде батырымыздың денсаулығына алаңдап жағдайын сұрап жүрген жандар көп сол себепті біз ақшта емделіп жатқан айдостың жағдайы түзелгеннен кейін телефон арқылы хабарласып хал жағдайын сұраған болатынбыз енді спортшымыздың телефон арқылы жолдаған тілегін сіздермен бөлісуді жөн көрдік ассалаумағалейкум қазақ елі қалдарыңыз қалай біз аллаға шүкір тәуір болып келе жатырмыз біраз осы жекпе жек барысында жарақат алып қалдық енді айналысып жүрген спортымыз оңай спорт емес сондықтан бұндай бұндай болып тұрады үлкен спорт болатын маған шынайы дұға тілеп тілектес болғандарыңызға алла разы болсын әрдайым сіздерді көңілімде ұстап жүремін рахмет осымен біздің бүгінгі шығарылым аяқталды назарларыңызға рахмет алдағы күндері біз сіздерге тағы да айдос туралы жаңалықтарды бірінші болып бөлісетін боламыз сол себепті бізбен бірге болыңыздар